o'ylaydi farzandim nima qilyapti o'rtoqlari bilan o'ynab kulyapti yor meni sog'inib yig'lab kutyapti xayolida o'ylab uyga borganlar omon bo'ling rossiyada ishlab yurganlar xayolida o'ylab uyga borganlari Aman bo'ling Rossiyada ishlab yurganlar Ayovsiz olishgan yomg'ir dul bilan Eng baland tog'laru issiq chun bilan Ayovsiz olishgan yomg'ir tashlab yurganlar onajonin sog'inib ko'rmoq istagan